Vale, vamos a comentar la, las partidas de ayer de, de lo que sería la, eh, eh, los eSports, esto. Que, que bueno, que he eh, sacado los clips del directo y los vamos a, los vamos a ver. A ver qué tal. A ver. Also coming from the other side, so Fuzzy's completely getting uh, sandwiched here. Fuzzy's actually gonna get sandwiched hmm. uh, big time. Ripperonis. Yo el segundo ni me lo esperaba. Ah, both La verdad que el otro fue un poco más bien seguido. Que se alinearon los dos. Fue bastante facilita esta. Engine. Assyrian knows Simba's here. He sees him and gets a... No? He grabado simplemente las... Las recopilaciones de las kills que he visto. En plan, que me había grabado. Este tío se puso a dispararme por la espalda. know getting shot from. okay, he now realized. It's from behind him. There we go. Enter is in the open. Enter should try to get some cover. Nah. Claro, no, ni se escondió ni nada. Fue muy fácil matarlo a ese. Almost easy frag. Almost free frag. Now he knows. Zero is taking... Uh... Esto es una cosa que me he dado cuenta ahora, ¿sabes? Que, me, que el nota este me robó la kill. Porque... Claro, me robó la kill y me, <laughs> y me lo uh, cargué a él, ¿sabes? Podría haber sacado... Podría haber sacado perfectamente pero haber sacado perfectamente las dos kills. Last also that, so last no chance to get any points yes, anymore. Wait, wait, okay, so uh, Bane is still on the roof. Bane has to move now. Este tío guarrísimo. El Bane este. He's not getting frag on Asterio. Bane dead. Asterio at 44 points now. One more. Guarrísimo, guarrísimo. La verdad. The rank 3 is fighting the rank 4 now. Who's gonna take the 7 points? Esto ya es la última partida. Uh, Yawns has a good position though. Actually good position. That's actually a fantastic position. Managed to está, el, está el momento. Has to get the jump shot. Digo, I just get the kill though. Zero tengo que rusear. Closest. Y terminó. Closest the drone and the first Quedé segundo. Segundo. Uh, 51 points on the rank mm, 2. que nice. está bastante bien, la verdad. Well played everyone. Está bastante bien. G, G's en el chat. Bastante, bastante bien.